Aku rasa sakit Aku rasa aku gelang Hidup ini sangat perih Ini bukan apa yang ku minta Aku rasa sakit Aku rasa aku gila Hidup ini sangat pedih Ini bukan apa yang ku minta Mula dari anxiety Sekarang aku dah mula rasa depresi I started hear all the people around me Sebab orang tak pernah cari solusi Terasa ingin bunuh diri Tapi syahadah masih ada dalam diri Aku masih mahu ke syurga Hidup ini gila memang gila babi Aku tahu aku masih ada ibuku Aku tahu aku masih ada bapaku Aku tahu aku perlukan semua itu Untuk kuatkan diriku Aku rasa sakit Aku rasa aku gila Hidup ini sangat perih Ini bukan apa yang ku minta aku masih lagi berdiri Walaupun orang selalu kata itu ini Sampai aku sudah terasa lali Kerana hatiku tiada siapa peduli Jadi solusinya apa? Cuba kita fikirkan buat seketika Bantulah aku keluar dari neraka Agar aku boleh macam orang biasa mereka nampak saja aku happy di luar Tapi di dalam yang tahu Tuhan saja Aku percaya atas ketentuan ini Kerana aku masih ingat pada lain. Aku rasa aku ada depresi Aku mahu lari Tapi aku tak boleh larikan diri Dari realiti yang ku sedang alami Aku rasa sakit Aku rasa aku gila Hidup ini sangat perih Ini bukan apa yang ku minta Aku rasa sakit Aku rasa aku gila Hidup ini sangat perih Ini bukan apa yang ku minta